Как вы оцениваете Владимира Путина? Вы не просто много встречаетесь. А, слушайте, мы не просто встречались как руководители, мы в дружеских отношениях с этим человеком, в дружеских отношениях. Я абсолютно посвящен все детали его там, ну, насколько это возможно, и государственные, и личные. Мы много раз встречались и будем встречаться в любое время в любое время. Он позвонит, я позвоню, надо нам переговорить, встретиться. В этом нет абсолютно никаких проблем. Я знаю, почему вы задаете этот вопрос. Если вы думаете, что президент Путин физически нездоров или еще там что-то случилось, он, как у нас часто говорят, живее всех живых. Он много раз простудится на всех наших похоронах, как у нас говорят. Он абсолютно адекватный и нормальный человек. Поэтому пусть Запад, и вы тоже, выбросит из головы эту, как у нас говорят, дурату, эту выдумку. Путин абсолютно адекватен. Он как никогда в форме. Он исполняет свои функциональные обязанности согласно новой Конституции. А согласно новой Конституции у них большие полномочия сейчас у правительства и у парламента – они этим занимаются. Президента стало меньше полномочий, он их полностью осуществляет. Поэтому это вполне вменяемый, здоровый человек, физически здоровый. Он спортсмен. Поэтому все эти вот эти разговоры – это для того, чтобы э, внутри России э, подорвать доверие к самому президенту. Не получится.